sono Thank you. Obviously, obviously, Wasserbildschnellen. Das ist natürliche Kassette und fertig sind diese flüssigen und artifiziellen Kassette. Und das wäre eine Organisationskassette. Das gehört in eine